Tama ba na mag-save lang kang kwarta, ibutang na mo siya sa bangko or mag-invest ka? So, dayon sa nato ang facts para makaingunta na mao ni dapat ang himo na to. Okay? Fact is, ang inflation rate sa Pilipinas is around 3 to 5% per annum on average. Ibig sabihin, ang presyo sa ato ang pamali, ang ato ang mga kailangan paliton, mga essential needs nato is musaka siya or mumahal siya. Wala napansin ninyo, ang tubig nagpamahal, ang kuryente nagpamahal, ang gulay nagpamahal, ang karne nagpamahal. It's because of that inflation rate. Or, in other terms, ang value sa imuhang kwarta is nagapagamay. Kung itigong lang nimo ang kwarta sa bangko, ang ginahatagan na na interest sa imuha, savings account, we're talking about savings account, is less than 1%. Dili 1% ha less than 1%. Sa ako na remember, ang latest as of this recording is nasa 0.125%. Grabe kagamay. Kana pa lang na simple mathematics, inflation rate on average per year 3 to 5% per annum. Ang savings account na tubo is nasa mga less than 1%. Mas mahal ang inflation rate kaysa savings account. From that perspective alone, lugi ka. Kung isave save lang nimong kwarta or patulugon nimo sa bangko. Now, when we talk about investments, daghang klaseng investments na sa mutual funds, nasa bonds, nasa time deposit, na apoy MP2 di sa Pilipinas, na apoy international stocks, Philippine stocks, cryptocurrency, forex, and so on. Real estate, REITs, and inana siya. Ang average na growth sa index sa market is sa mga 7.5% to 10% per annum. No? So let's use that as the as the example. 7.5% to 10% per annum ang naa stock market index. We're talking about index. Then, ang naa naman sa inflation rate is 3 to 5%. That means it beats inflation. Kung mag-invest ka sa imong kwarta sa stock market, sa international stock market, sa cryptocurrency or unsa ba, it will beat inflation. From that unsa ba? Um, argument <laughs> or presentation, the answer to that is it is actually better to invest. However, once again, kailangan ta mag-save og kwarta para na atay ika-invest. So, importante kaya po ng savings para i-invest nimo siya. Dili kay patulogon nimong kwarta. May pa ang kwarta matulog, ikaw di ka matulog na ikaw nagtatrabaho. Right? And once again, ang isa sa purpose nga nga invest is para maabot ang panahon na dili na kita ang mong trabaho para sa kwarta, kundi makaretire ta na naagapoy mo sulod na income sa imuha. Di ba lamig na siya na imagination? Or na reality, hopefully mahitabo sa imuha for the next few years. Question of the day. Para sa imuha, usabay mas better? Savings? Butanin mo sa bangko? Or i-invest? Kung i-invest po nimo, asa nimo i-invest? Right? So let us know your thoughts in the comment section.